ရှောင်းလုံးအတွက်ကိုလေကျေးဇူးတရားရည်အတွက်မကုန်ခံ to Thank you.